Cúpula dos Povos ela acontece em um momento onde a conjuntura é, tem algumas novidades, né, principalmente relacionado à crise do sistema capitalista. O mundo inteiro está sentindo na pele essa crise, principalmente a classe trabalhadora, e começam a haver reações importantes do ponto de vista de levante é, do movimento de massas, não é? ou seja, questionando as consequências dessa crise. Portanto, a Cúpula dos Povos ela é um espaço importante aonde, já desde esse momento, desse fórum social temático aqui, a gente iniciou um processo de articulação né, para culminar nesse período da Cúpula dos Povos, que vai ocorrer em junho, no Rio de Janeiro, é um processo de mobilização importante. Então, alguns acordos estão sendo é, costurados né, para que nós chegamos a esse momento aí em junho com bastante articulação de lutas constantes e conjunto em todo o mundo. Nós da, do MST, da Via Campesina, em, em geral, não temos... É, avaliamos de que a, a, de que a cúpula é, da ONU, no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, é, ela está sendo feito todos os acordos entre os governos, mas a nossa avaliação é, o poder de fogo dessa cúpula ela é mínimo. Né? É mais ou menos o que ocorreu com a ECO 92, ou seja, fazem-se os acordos, mas quem determina o que vai ser feito mesmo são as grandes corporações transnacionais, certo? Então, o que quem manda de fato no mundo não é mais a ONU, do ponto de vista da, de ser um grande fórum é onde todos os países se reúnem e tomam as decisões. Quem, quem de fato manda é, são as corporações transnacionais. Por isso que na nossa avaliação, do ponto de vista da cúpula oficial, é, vão ser feitos acordos, mas quem vai determinar se esses acordos vão ser cumpridos serão as empresas transnacionais, as, co as grandes corporações transnacionais. Né? E por isso que a nossa tarefa é organizar nesse período a cúpula dos povos, que é paralelo a essa conferência, para poder nos é, articular mais rapidamente e, com isso, é, fazer grandes mobilizações nesse período. Nós do MST e as organizações que fazem parte da Via Campesina, quando nos é perguntado sobre essa, essa temática da, da questão ambiental, isso está desde o início, ou seja, desde quando a, própria Via Campesina MST tem feito os, os, os debates em torno dessas questões centrais, né? essa questão da, da, da crise ambiental, né? para nós, ela é significativamente é, importante porque está relacionada à questão da terra, à questão da produção, ou seja, onde nós, a questão da água, né, onde os camponeses de todo mundo têm como suas principais formas de, de preservação. é Então, ao passo de que os camponeses, que costumamos dizer, são os que, são os, ah, são os que têm a possibilidade, a partir de sua produção, a partir dos seus projetos de produção, eh, esfriar o mundo, ou seja, é, esse, esse efeito de estufa, né, o, o, aquecimento global, ele é fruto de todo um processo, é, de um modelo de, de, produção, um modelo tecnológico empregado na produção agrícola a partir da Revolução Verde, que tem aumentado consideravelmente essa questão do desmatamento, ou seja, da destruição de áreas, é, da, da, das matas ciliares, enfim, são grandes projetos que são orientados a partir desse modelo da Revolução Verde. E nós, os, os movimentos que estamos aí nesse processo de luta pela reforma agrária, pelo um novo modelo de produção, pela uma nova forma de produção, que é respeitar justamente a agricultura familiar, é que é respeitar a, a, pequena propriedade né, e produzir alimentos com melhor qualidade, sem uso de veneno, sem uso de agrotóxicos, que isso é fundamental para reverter esse quadro. Né. Portanto, esse, esse é, esse tema não é novidade para nós. Desde quando nós iniciamos as nossas lutas, isso é uma das primeiras questões que nós temos que debater para poder ver como ampliamos o nosso, a nosso raio de atuação, aonde possa reverter esse quadro é, do projeto da Revolução Verde.